ان په مناسبت باندې جوړ دی یو څو ماشومانو د قران ختم کړي د هغه په سلسله والدینو د هغه دا تکلیف استل دي هغه ته خو اسم چې کم سره لکنن چې زمونږ بچو قران خلاص کړي دي دا نور خلکو بم شوق دې ته پیداشي غیبم خپل وچی قران تکې نه د هغوی صاحبانو دا غرض و، ستاسې د استاد جي دا غرض و، چې یو عالم بیان وکړي، عوام به بیان واوري، هغوی به هم خپل بچي قرآن ته کېنوي. څه خبر و استاد جي، چې مقتدیانو قسم خوړلی دی، چې ماشومانو نه بغیار به او د یو څو کسانو نه بغیار به موږ نه کېنو. تعجب ستاسې د اظهرخانۍ نوم او تعجب ستاسې د دین دا شوق. نوم مو تر کم حد رسیږي مینس کې در کې دینداری تر کم حد ده زه خو افسوس په دغه حال باندې کوم چې تاسو نن یو مولا بیان ته جمعات ته نشه راتلې نو تاسو به د امریکای مقابله ته به تاسو ته څوک ست مو ساتي دا وسو زیات په هر حال واقعا چې د درخانې خلک داغه شهرت په بدمعشۍ کې شوی دی کپار جی کی او کار کیږي مړې کیږي چا کړه درخانیوال کړه دی یو ډاکه کیږي چا کړي فلانی کړي دا دای د خپل جرأت د خپل غیرت د خپل جذبه دا پر غلطو کارونو استعمال کړي بدمعاش ته الله چې کم جرأت او کمه سینه او حوصله ورکړې ده دا ډېره لویه حوصله ده بېغیرته سړی بېهمته سړی غلام نشي کولی بېغیرته سړی او بېهمته سړی هغه څوک نشي وژلی بدمعاشي هم په غیرت باندې کېږي خو دا خلک چا پوه کړي نه دي دی هغه اسلامي جذبه چې غیرت دی هغه یې راپاڅېدلې په دښمنیو کې استعمال کړې ده، خپل منځي اختلافاتو ډاکو کې استعمال کړې ده، هغه جذبه چې کومه الله ستا زړه کې اچولې ده، کوم غیرت چې الله ستا سینه کې اچولی دی هغه د خپل مسلمان ورور باندې مه استعمالوه، هغه غیرت موقع دې اوس را روانه ده. راپورته شه او د امریکا او د کفر خلاف وجنګېږه چې ستا غیرت موږ وګوري چې ازرخانیواله څومره غیرت لري. خو زه افسوس دا کوم چې ته د یو عالم بیان ته جومات ته دوه قدمه نه شې راخستی او د خپلې دېربرجانې سره په کټ کې ناست یې او جومات ته دوه قدمو ته مجبور هغه یې چې کوم دی نو اوزګار نه یې د دلبرجانې سره دومره مصروفه یې چې یو ګنټې نیمې ګنټې ته ته جومات ته نشې راتلی نو تا ته به زه دا امید څه وکړم چې ته به ما سره میاشتې ولګې او جهاد ته به امریکې ته لاړ شي تعجب بهرحال الله دې دغه ماشومانو چې قرآنونه اخلاص کړي دي د دې والدینو ته اجر عظیم ورکي واقعا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو مختصر حدیث کې د قرآن د ختم فضائل خلاص کړي دي د حشر په عظیم میدان چې خلک د سینو د نامه او د سره پورې په خولو کې ډوب پراته د حشر عظیم میدان کې چې الله رب ذوالجلال د قهر نه ډک آواز کوي په هغه ورځ باندې چې د الله د رحمت فرشتې د حشر د میدان نه تختی په هغه ورځ باندې چې یو لاک څلیر زره پیغمبران د نفسي نفسي صدا او چغه وهي په هغه ورځ باندې چې په ټولو انسانانو باندې به لړزه ګړی، په هغه ورځ باندې به ځینې خلک د حشر میدان ته په خوشحالۍ کې راشي، په سر باندې به یو تاج ایښی، هغه تاج کې به ملغلري، هغه ملغلر نه به رڼاګانې خېژي، د حشر د میدان خلک چې څومره دي، څوک تر زنګون پورې، څوک تر نامه پورې، څوک تر غړۍ پورې، هغوی به په خولو کې ډوب وي، پیغمبران به د نفسي نفسي صدا اواز کوي، هغوی به حیران شي چې موږ په څه حال یو، دا انسانان نن په سر باندې تاجونه پراته دي، څومره په خوشحالۍ ولاړ دي، تپوسونه به شروع کړي چې دا خلک څوک دي، ورته به وویل شي چې دا هغه انسانان دي، هغه مور او پلار دی چې په خپل بچو باندې د قرآن ختم کړو د هغه بچی د قرآن ختمولو په برکت باندې الله د قیامت د عظیم ورځ سختۍ د دینه لري کړی دي او په دې خوشاله باندې سرفراز او بختور ګرځولي دا دې نه غټه خوشحالي بلا بلا سي وخت چې د ده والد ته دا عزت ورکول کېږي، نو دی خپله دا ماشوم به کوم مقام لري؟ هغه نو رسول الله نوره پټه پرېښي چې هغه ته الله کوم اجر بیا ورکوي. چونکه مقتضی حال موافق وخت دا دی راغلی چې مسلمان ساده مسلمان عوام مسلمانان زمونږ هغه په ذهن کې د ډېرې مودې راهیسې د دې وجې نه چې کم جهادونه راغلي وو په هغې کې چا ورته څه شبه اچولې وه انګریزانو په موږ داسې علامې او نخرې وکړې چې زمونږ نه یې صحیح جهادونه ورک کړه د دې وجې نه د کلونو کلونو راهیسې زموږ ساده مسلمانان وروڼه هغوی د جهاد نه ناخبره پاتې شو، مولیانو په منبرونو جهاد بیانونه پرېښود، په دغه وجه باندې عوام مسلمانان داسې فکر کوي چې ګنې بس دا لمونځ کوه او روژه نیسه او حج کوه او جهاد کوه د دې نه بغیر به په موږ کوم بله فریضه نه حال دا دی داسې نه ده، جهاد د اسلام په کارونو کې، د اسلام په فرایضو کې هغه عظیمه فریضه ده چې د دې نه بره فریضه او اوچته فریضه بیا بله نشته دی. حدیث مبارک کې راځي الجهاد ذروة سنام الاسلام اسلام دا جهاد چې کم دی دا د اسلام د بوکان بر سر دی لکه اسلام چې یو غټ اوخ شي هغه اوخ بوکان بر سر جهاد دی یعنې د جهاد نه عظیم المرتبته او د جهاد نه چې کوم دی لوړې رتبې والا عمل هغه د دین په کارونو کې بل کار نشته حدیث مبارک کې راځي کم یو کس چې خپل ځان او خپل مال د خدای په لاره کې خرج کړي مراد تنه غذا ده من غذا بماله و نفسه چا چې مال او نفس د خدای په لار کې په غذا کې وایسته دغه انسان چې یو منځ کوي دا یو منځ په 49 کروڑ باندې قبليږي هغه د غزا متعلق راغلی دی نور لارو کې دا فضایل نشته حدیث مبارک کې راځي کم سترګې چې د جهاد په پیره کې غړېدلې پاتې شوې یوه ګنټه نیمه ګنټه پاو یوه دوه درې ګنټې د جهاد د مجاهدینو پیره وکړه حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي په دغه جسد باندې کم جسد کې چې دا سترګې لګېدلي چې هغه د جهاد په پیره کې غړولي پاتې شوي دي په دې جسد د جهنم اور حرام دی حدیث مبارک کې راځي کم یو انسان چې هغه د جهاد کې د هغه خپې د جهاد په ګردونو آلوده شوې په دغه وجود باندې او په دې جسد د جهنم اور حرام دی حدیث مبارک کې راځي چې الله رب ذوالجلال شهید ته داسې شپږ خصوصیته ورکړي، رسول الله فرمایي چې هغه خصوصیت الله ماته هم نه دی راکړی، یو د خصوصیاتو د هغه نه دا خصوصیت دی کله چې شهید سترګې پټیږي او دی د دنیا نه رحلت کوي ده که څومره ګناهونه غټ واړه کړي په دغه ټایم کې د ګناه نه داسې پاک شي که یوم ولدته امه لکه کومه ورځ چې مور نه زیږیدلی او پاک د ګناه نه دی په شهادت دغه شانته د ګناه نه پاکیږي. دارنګه رسول الله فرمایي چې زه وفات شم ما ته به غسل راکول کیږي لیکن شهید هغه عظیم المرتبت انسان دی چې هغه کله وفات کیږي په خپل جامو کې دفن کیږي د حشر عظیم میدان کې به شهید خپل کلمې او خپل ویني په لپو کې اچولي د حشر عظیم میدان ته بر رواني د الله په حضور کې به عرض کوي، الهه زما دا وړه تنه چې تا ماته راکړې وه، ستا په لاره کې مې په دغړه خرو باندې تقسیم تقسیم کړه، الهه ستا د اعلاء کلمة الله لپاره، د جهاد د سربلندۍ لپاره، د کلمة الله د اوچتوالي لپاره ما په ځان باندې دا نخرې کړې دي، الهه حدیث کې راځي، خپلې وینې مې په لپو کې نیولي، د الله حضور ته به سرلوړی را روان یي او حدیث کې راځي چې رنګ د وینو به رنګ د وینو یي، لیکن بوی به ترې مشکو بوی خیژي.